かしくないよあなたは何も悪くないあなたは何もおかしくないよあなたは何もおかしくないあなたは何も間違ってないあなたがそう感 しての 誰が何と あなたはおかしくない周りの人が何を言おうとおかしくない大丈夫大丈夫だよあなたは何もおかしくない かしくない